皆さんこんにちは今回は48分の1スケールの16式機動戦闘車を作ってみたいと思います48分の1スケールはタミヤが近年売り出したシリーズで作りやすく価格もお手頃に抑えた初心者でも楽しめるキットですこのキットはタイヤがゴム製になっていますねパーツはこのように単色の成形です自分で塗り分ける必要があります 説明書を開くと途中に細かい塗装指示がありますでも気にしなくても大丈夫です全部作って後で塗りましょう先頭車を製作しますパーツをニッパーで切り出しましょう刃をパーツのギリギリに当てず少しゲートを残して切り取ります 残ったゲート跡はもう一度カットして処理を行いますニッパーではゲート跡がきれいに処理できない場合があります干渉して正しく接合できない場合はもう一度処理が必要です今度はデザインナイフを使いますこのように刃を垂直に立てて削る方法をカンナ掛けと呼びますゲート跡が見える場所にある時は特に注意が必要です デザインナイフではえぐってしまう場合があるのですこのような場合は金属ヤスリを使いましょう押す時のみに軽く力を入れて一方方向に削っていきます洗車模型は汚しを行いますのでピカピカに磨く必要はあまりありません接着剤は2種類を使いましょうドロドロ系とサラサラ系ですね ドロドロ系はたくさんつけず見えない場所に少しだけつけますその後サラサラ系を流すのですが指の位置に注意です先ほどのような位置だと指の間に接着剤が流れ込んでしまいます指紋がべったりとついてしまいますので十分にご注意ください 折れやすい手すりの扱い方をご紹介します切り出す時にこのように大きくゲートを残しましょうそのまま接着剤をつけて取り付けましょうそしてしっかり乾燥させますそれからゲートをカットしていきましょう 細い手すりに金属ヤスリを使うと折ってしまう場合がありますこのような時には紙やすりを使いましょうおすすめの番手は4006008000番の4つですまっすぐなものを削る場合はこのようなジグがあると便利ですない場合は割り箸に両面テープで貼り付けましょう カットする際にデザインナイフを使ってはいけません刃がボロボロになってしまいます刃を折ることができるいわゆるカッターナイフを使いましょうパーツを折らないように優しく削っていきます 仕上げは600番800番と順番に削っておけば OK です方針には金型の合わせ目パーティングラインができていますこれを400番の割り箸やすりで削ると平面になってしまいます1000番程度の紙やすりで丸く削りましょう紙やすりを両面テープで挟み込み両面やすりを作ってみます 両面テープを挟むことで適度な弾力が生まれて作業がしやすくなりますこの作業は気になる方だけ行いましょうパーティングラインはそのままでも大丈夫ですこのようなものを押し出しピン跡と言います目立つ場合は除去しても構いません紙やすりを使いますが小さく切ってから作業を行いましょう 800番から1000番くらいの紙やすりが良いと思いますこのピン跡の除去も気になる人だけがすればいいと思います M2 重機関銃は小さいパーツがたくさんありますドロドロ系接着剤で作るのですが付属のハケではちょっと大きすぎますよねこういう時におすすめなのが金属プレートを使う方法 これに接着剤をのせますそして爪楊枝で取って塗れば適量をつけることができますかなり小さい接着面でも綺麗に仕上げることができますのでおすすめいたします。 固まった接着剤はこのように取ることができます金属板は再利用可能です組み立て終了ですパーツは少しバラしていますタイヤは足回りの奥を塗るために外しています小さい機関銃は破損しやすいので別塗装にしますハッチも裏面が塗りにくいので別塗装ですベースの製作を行います 100円均一で塗装済みの木製トレイを買ってきました裏返して使うのでラベルは剥がしておきますベースに車両を置く場合少し斜めにしてあげましょう開いたスペースにタイトルを設置しても良いですね縦方向を正面にする方法もありますイメージをまとめるために絵を描いてみましょう 鉛筆で箱を描きその中に戦車を描いていきます下書きが終わったらペンで清書しましょうどちらも悪くないですが今回は縦構図を選んでみます紙に土台を写し取り切り出します ベースを描きます島のように盛り上がった形にしようと思いますこのような形状をアイランドベースと呼びますが余分なスペースができないのでまとめやすくておすすめの方法です100円均一の 5mm 厚スチレンボードを使用します 一部を高くするので2枚重ねて厚みを持たせますこのキット残念ながら足回りはまっすぐで稼働しませんタイヤは曲げた方が表情がつきますのでなんとかステアリングを曲げてみましょう折れない程度に無理やり曲げますぐっと 力を入れてくださいいいですねステアリングが曲がると表情が出ると思います迷彩塗装を行いますまずは茶色を塗りますタミヤの缶スプレーを使用しますラッカーの缶スプレーは匂いがきついので屋外で拭くことをおすすめ ポイントは吹き始めを対象物から外すことですボタンをしっかり押し込みさっと動かしながら吹きつけましょう圧力が強いので動きが遅いと吹きすぎて垂れてしまいますさっさっさと吹いていくとうまくいくと思います塗装後は箱の中に置いて乾燥させると良いですね お天気が良ければ数時間で次の工程に移ることが可能です次は緑を塗ります使用するのはタミヤアクリルカラーです希釈には水道水を使いますタミヤアクリルは水で希釈することができますタミヤアクリルの塗装にはウェットパレットが使えますウェットパレットとはこのようなタッパーにキッチンペーパーを引いて水を浸したものです この上にクッキーなどを焼く時に使うシリコンシートをのせますこのようにわずかに下から水分が染み出してきていますこの水分が塗料の乾燥を防ぎ作業性を高めてくれます迷彩の図面を参考にしましょう朝食スティックかヘラを使い塗料を攪拌します 取りはペーパーナプキンを使いましょうティッシュは繊維質が出てしまいますので NG です筆はタミヤのナイロン筆を使います平筆の02番です模様の形は説明書と違っていても大丈夫です参考程度にして塗っていきましょう輪郭を描いたら中を塗りつぶしていきます 筆ムラは現時点では全く気にせずどんどん塗ってしまいましょうすぐに乾きますので重ね塗りを行います水で溶いたアクリル塗料は最初の乾いた塗膜を犯しませんですから安心して塗り重ねをしてください 重ね3回目ですこのくらいで色が十分についてきましたのでこれで終了にしたいと思います細部の塗り分けを行います牽引ロープは黒で塗ります後でメタル感を出すので下地の色はこの黒で構いません筆のお腹の部分をうまく活用してはみ出さないように塗りましょう ポストイットを隙間に挟んで塗るのも便利な方法ですこうしておけばはみ出しを気にせず色を塗ることができます水で希釈したアクリル塗料はこのようにガサガサになってしまいます半光沢の水性トップコートを吹き付けて表面を整えておきましょう ベタベタの状態なんですけれども乾くと綺麗に整っていますムラもほとんど気にならないですね長くなりましたので今回はここまでといたします次回はパテを使ったフィギュアの改造と迷彩服の塗り方エナメル塗料を使った顔の塗り方などをご紹介したいと思いますご視聴ありがとうございました次回の動画もお楽しみに